嗨，我是凯。我我之前呢就比较肥胖的，然后加上饮食习惯不良啊、贪吃啊、工作压力，所以导致我的体重一直在增加。 然后体型一直都在打横发展，加上月经不准，所以整个人都比较容易疲倦，上下楼梯都很喘气。那都有试过很多呃方式去减肥，比如加强加强我的运动量跟减脂。就我大概一个星期有五天都是在运动的，早上爬起来去运动，然后下午吃的都是一天，呃一天的约都没有见效。呃，持续了大概三个月都没有再见效。 就想放弃，然后我的朋友就介绍了，嗯，其中一种在网上的减肥产品，过后，呃，用了不久，开始有一点副作用，就是我的心跳会加速，因为心跳加速嘛，就让我很担心，所以也不久过后我就停了下来。从我表姐嘴中听说到有 c a n r i s h 这个产品，我就联络上了我的狂哨跟旋律。 然后加上我配合一点点呃慢走的运动，然后教里有教我怎样去拍胆经啊，让我轻轻松松不挨饿不挨刀就甩下十一公斤。我的皮肤明显变好了，没有之前那么干燥，气色也很好，也不会再有要睡午觉的习惯了。去旅行的时候呢，感觉脚步比较轻盈，走起路来都比较轻松。还有我的锁骨变明显了。哦。 现在随便一件 T 恤和牛仔裤穿起来都非常好看哦。除了那方面以外呢，我的月经也开始调回来，比较准了。准了过后，就有了一个意外的惊喜，看看我肚子里的宝宝。在我的怀孕过程当中呢，我都没有孕吐之类的妊娠反应，因为之前身体做了排毒，身体比较干净，所以怀起孕来呢都比较轻松。 在怀孕期间呢，我都每天应用一到两包的 c a m b r i d g e 来维持给宝宝和我所需要的营养。c a m b r i d g e 让我真的是很有活力，整个人都健康起来。怀孕的时候，每次照镜子，我都觉得我比之前肥胖的时候更漂亮，脸上没有痘痘，身体有活力，让我感觉棒棒哒。 那么生了之后呢，我也会继续用 Cambridge 来维持我的营养，补充我的体力，那么我才会有一个健康的身体来陪伴我孩子长大。期待我成为辣妈哦！